Yaani mm. Nilipofika kweli na kijiji kile mashallah kilikuwa kina hata hizo huduma. Huduma kidogo zipo mbali. Kwa hiyo pale mimi wakafurahi sana. Eh, kaja jumla. Kwanza watu walisema eh, sio bure we kaka, huyu dada umemroga. Katoka da. Walipofika pale mimi wakafurahi sana. Eh, kaja jumla. Kwanza watu walisema eh, sio bure we kaka, huyu dada umemroga. Katoka da hadi huku kijijini, maisha yenyewe kijijini magumu hivi. Na wewe ulitoka huku, yeye hajakufuata hata siku moja huku da? wala hajanifuata. Mhm. mm -hmm. Basi nimefika kule nikamkabidhi zile hela pamoja na laini Mhm. Yeye anafanya kazi ya saluni, kwa hiyo aendeshe pale saluni kwake, afanye vyote. Mimi nikaanza kupambana na ule mzigo nilienda nao natembeza. Mm. Ulivyoisha nikaendelea kupambana kusajili laini kwa sababu kodi ninazo, popote unasajilia na unalipwa. Mm. E, kwa hiyo nikauza ule mzigo, ulivyoisha ule mzigo nikawa naendelea kusajili sajili. Usajili wa kijijini sio sana kama mjini, watu wengi kule umemsajilia mtu na watu wa kule hawatii vocha. Kazi yake yeye akitia vocha ile siku umemsajilia, kazi yake kubipu tu. Ti, ti, Hasa vile uwezi kupata commission nzuri mwisho wa mwezi. Nitakiwa utie vocha kwenye ile line ili mimi nipate riziki. Mm. Kwa hiyo kidogo zile line zikaanza kwa zinapokea hela kiasi kiasi, sio sana kivile kama mwanzo. Huko nikaendelea Asa kumbe mimi nilikuwa <coughs> sijui kitu ambacho alikuwa anakifanya yule mwanaume. Kumbe yule mwanaume ana mwanamke mwingine na amesha mtolea barua muda mrefu tu, naye amemwambia atamuoa. Na mimi kanitoa da kaniuzisha vitu, na mimi nimerudi pale ananiambia na mimi atanioa. Wewe anakuwa mke wa pili. Eh, ndivyo alivyoniambia. Asa mimi huyo mwanamke mwingine huyo sikumjua. Huyo nimekuja kumjua baadaye kabisa. Ilikuwaje? Basi Nilipofika nikakaa kama wiki, akapanga chumba kule kule kijijini. Tukaanza kuishi sasa kama mke na mume. Mm. Kama kupalika wenyewe Wanyamwezi wanakwambia mpali kupalika. Kupalika kupalika kupalika kupalika. Kupalika. Eh, ndo nini? Yaani kupalika ni ile kulala huku na huku. Huku kalala siku mbili huku siku mbili ndio Kinyamwezi wanaita mpali kupalika. Yaani sehemu moja au yani nyumba hii na nyumba ile. Eh, kwa bi mkubwa yule mimi ni kama bi mdogo ambaye natarajia kufunga ndoa. Muda sio mrefu lakini ndo hivyo. Tayari mnatarajia kufunga ndoa lakini tayari mmeshaanza kuwa na na taratibu za kukutana ki, kimwili. Kimwili eh. Kimwili eh. Bila ndoa kabla ya ndoa. Eh, bila ndoa. Na anapanga zamu. Kwangu siku tatu na kule siku tatu. Na mwanamke mkubwa mwanamke mkubwa, mkubwa yule ndio. Mke mkubwa anakubali na bado hujaolewa. Eh, na sangine kwangu zinazidi pia analala sio pangu hata siku nne tano mpaka namfukuza naenda kwa mke wako acha ujinga kwanza mimi bado hujanioa yule ni ndoa unapata dhambi mm. eh basi imeenda hivyo sasa siku moja kuna mtu akaja di mambo poa eh umetoka umetoka Dar es Salaam kuja kuolewa kijijini una moyo shoga yangu maisha magumu wenzio tunataka tupate hiyo chance ya kwenda Dar es Salaam tukapambana hata na kazi za ndani kidogo afadhali mwanzo tunakuja kijijini Mm. hey, alafu mwanaume mwenyewe uliomjia kwanza. Hapa tu mtaani ana mimba tatu kazikataa. Alafu kitu kingine kuna kijiji fulani kinaitwa Nkurusi kule kwetu kule. Mm. Kijiji cha mbalimbali. Mwenzako kashatoa barua anataka muoe yule binti anaitwa Biamina. Na mimi we, unaniambia kweli au unaota? Basi nikawa na ile pressure kwa sababu mimi sijui nimeumbwaje na pressure pressure mimi, kweli au pressure? Pressure, pressure tu yenyewe ambapo mimi unaponiambia kwamba labda <clears throat> na mtu mm. Kwa mfano, nikamkutata bwana yangu tu kasimama na mtu na ile pressure, mapigo ya moyo yanakimbia afu naishiwa nguvu na vurugu haraka. Umependa sana. <laughs> Yeah, niko hivyo yani. afu Wanyamwezi tupo hivyo sana mara nyingi. Kwa hiyo mm -hmm. alinivuruga, nilikuwa siwezi kula siku hiyo. Nikampigia simu, uko wapi? Ah, kwani vipi wewe? Mimi nipo saluni, njoo nakuomba Namuona aje. Kila sana mwisho akaja, vipi kwani? Kanikuta Naema hema hata kuongea siwezi. Mm. <laughs> Nikamwambia mm, nasikia eti umetoa barua huko Nkurusi kuna familia fulani hivi. Mdada mwenyewe anaitwa Amina. Ah, kakwambia nani di? Eh? Kakwambia nani anayekuongopea? Hivi mimi ningekutoa Dar es Salaam uje mpaka huku. Mimi nakuwa mjinga kiasi gani? Huyu hapa karibu Nkurusi awe mzuri, kumuoa kuliko ambavyo wewe nimekutoa ni umbali mrefu mpaka umekuja kunifikia hapa nilipo, alafu nije niache kukuoa wewe alafu nimuoe yule. Wewe niamini, mimi nataka nikuoe, na kama uamini, ngoje tuwapigie simu maostazi baadhi, alafu tuangalie Mm. Jinsi gani tunapeleka pesa kwenu afu tuweze kufunga ndoa. Kwa hiyo akanitia moyo kweli, akawapigia simu kina Ustazi, kina Shehe. Shehe Mashaka uko wapi bwana? Na mimi nipo zangu huku bwana, kesho hapa kuna ratiba ya kwenda kwa mzee Mleo hapa mm. eh, kwa mzee Mlewa kuna nini? Hapa kuna ratiba ya kupeleka pesa ya mahali. Bibie kaja juu anasema mimi simpendi, anasema mimi na mwanamke mwingine, wivu umemjaa kibao palipo. Ah. Mm. Kwa hiyo, kwa hiyo inabidi kesho amesema mahali yoyote. Kwa hiyo mimi nitapiga simu saizi kwa baba yake hapo, ratiba tuipange saa ngapi, ipelekwe mahali, lengo na madhumuni bibie tufunge naye ndoa kwanza, ili hii kelele ipungue kwanza. Kwa baba yako yupi sasa? Simu baba zangu wadogo hapo wengi kuleta bora mm. Mm, wengi sana Mm. Kwa hiyo akasema basi sawa, usijali, tutawasiliana. Kwa hiyo akawa kanitia moyo, nikawa kidogo nimepata kama faraja kufarijika fulani mm au kukumbuka anavyosema amekutoa Dar es Salaam. Dar es Salaam uliuza vitu vyako, alikutumia nauli? Hajanitumia hata shilingi kwa hiyo alikutoa Dar es Salaam kwa utamu wa maneno. Uniamisha, utamu wake wa maneno, ana maneno matamu. Man... Yaani yupo vizuri. Mimi kumuona mwanamume ana maneno matamu kama yule. Ehe, ikaendeleaje? Basi baada ya kupiga simu kunitia faraja, kunitia moyo, basi nasema basi sawa, inawezekana maneno ya watu wanaoniambia kwamba huyu anataka kumwoa mimi na inawezekana maneno ya uongo. Mm. Basi kama siku mbili hivi kumbe imepelekwa mahali kwa Bi Amina Nkolosi ikapelekwa mahali yani, ta, simu ya mahari imepigwa kwenu afu mahari haijapelekwa kwenu e, ikapelekwa ikapelekwa kule yani kama imepigwa kwa yule mwanamke mwingine sio kwetu kwetu bado hapo haijaenda kitu ikapelekwa kule mahali ikapelekwa kule mahali nikazipata tena taarifa kumwambia anakataa na pia hadi Mungu mimi eh? sijapeleka mahali sijapeleka mimi mahali mahali kwa wapi mimi sina hela saizi sijapeleka mahali kwa hiyo mimi nikaamini kwa sababu nilimjua kweli ana hela mm. basi mm Nikaendelea kukaa, nikamforce sasa. Nahitaji leo ufike nyumbani ukaongee na bibi. Mm, nahitaji leo ratiba zako zote nzipate nielewe mm. kwanza kama ndoa ipo au hamna. Alivyoona nimechachamaa siku nimeamka afu nimeshachukia, mm. ikabidi afike kweli nyumbani. Bibi, mimi nimekuja nipate taratibu za hapa, taka tulete mahali bibie nifunge naye ndoa. Wivu namjaa, anasema mimi na mwanamke mwingine tofauti na huyo mke wangu anasema eti nina mwingine nataka nimuoe Yaani eti yeye nimuache afu nimemtoa mbali na mjukuu wako nampenda bibi ana mm. akili ya maisha sana siwezi kumuacha huyu Mm -hmm. Eh, mhm. sasa si mimi navimba bichwa. <laughs> Najua si wanawake, si ubovu wetu ni padogo, kwenye kusifiwa sifiwa tu basi. Mm. Basi. Kwa hiyo bibi akasema nyie tu hata kesho lini njooni. Kwa hiyo bibi kesho jioni basi. Kwa hiyo kidogo kantia moyo tumeenda naye tuvorudi Kumbe kule naye kapata taarifa yule mwanamke wa kule kwamba huyu katoka kaja e, eh, kwetu. E, eh, kaja kwetu na kasha tumepanga mipango. Kwa hiyo mm. na yule anachachamaa kule, hii mahali sija kaja kuichukua, ndoa mje, baba amekwambia uje akupe tarehe ndoa kesho, sijui lini uje. Fujo lipo kule mahali nani ndoa kule imepangwa karibu kama wiki mbili tu hivi mm. inatakiwa ndoa na mimi nipo itakuwaje na wewe mahali ndio inatakiwa kutolewa mm. Mhm. itakuwaje sasa hapo? Alafu kwa wote anawakatalia, sijapeleka e, eh, Kule linakataa na huku linajifanya linakataa. Mm. Kule lina petipeti na huku lina petipeti. Tena maneno matamu kweli kweli. Kwanza okay. kuna siku iliniuma kama siku nimemfumania kwenye migomba, anaongea na yule mwanamke wa kule, ana mapozi hatari, anambembeleza. Kuliko mapozi ambayo anakubembelezea wewe. <laughs> ah, sijamaanisha hivyo lakini anaongea kwa hisia sana. Biamina, hivi uniamini mimi kama nakupenda? Tuna miaka mingapi kwenye mahusiano? Hivi unajua kwamba nipo wakati mgumu. Unajua hiyo pesa nimeazima afu nimeleta mahali kwako huko kwenu ili uniamini. Nakupenda sana. Kama usintokuacha, umenivumilia sana. Yaani wewe kwangu kama mke. Umenielewa? Mm. Mm. We niwe mke mimi sio wa Dar es Salaam. Wa Dar es Salaam wapi nisikilize mimi? Mm-hmm. <laughs> wa Dar es Salaam wapi nisikilize mimi. Hiyo siku nilikaa raha kufa na pressure. Hakuoni wakati anaongea. niona Kuja kustuka ni mimi akakata simu akanikumbatia. Wao mke wangu nikamwambia we. Mhm. hapo hapo ulipo. Ishi hapo hapo. Mimi nikaanza kulia. Hivi di, we di muigizaji wewe. Ah, sasa hapa unacholia nini di? Di, niko chini ya miguu yako akapiga magoti chini. Mm. Eh, jamani nyewe wanaume, hamna kwa kweli. <laughs> Ah, akapiga chini magoti tena kwa hisia. Tena ana hali fulani hivi akikaa unahisi kabisa hichi kitu kweli. Akakaa kwa huzuni akapiga magoti. Pa. Di, unataka nifanye nini ili uamini kama nakupenda? yani paka design machozi kama yanalengalenga fulani. Kakata mm. simu kule na kule naita anakata tena. Mm. Anakata. Kanipigia mi magoti chini na ananililia. Na kule alikuwa anabembeleza vile vile. Yaani ni mjinga yule mwanaume. Hii sijawahi kuona. Ananibembeleza di, amini nakupenda. Hii simu mimi namfariji tu Amina, hana lolote kwako eh, anamkandia tu. eh, Amina hana lolote kwako. Yaani Amina akuzidi wewe, kwanza wewe una akili ya maisha namna hiyo, unajua kutafuta hela, afu wewe una hela linganisha mm. na huyo mdada wa kijijini ana nini? Mm. Eh, unaamini yani eh, unaamini nakwambia. Ah, naomba unisamehe kama nimekosea. Nakupa ruksa, chukua namba ya simu uongee naye kweli eh, nikachukua namba simu yangu nikachukua ile namba ya simu cha cha cha cha Eh, halo, eh vipi? Safi. Eh, unaongea na Dia hapa kutoka Dar es Salaam. Mm -hmm, na, na nasikia wewe ndo unataka ku, kuolewa na mme wangu. Ndio tukaanza kuchambana. Mme wako mme atakuwa wewe. Na kwa taarifa yako umeshatolewa Dar es Salaam na ushamba wako umeletwa kijijini na huolewi. <laughs> chambana, tukachambana, tukachambana. Tuka Hasa nikamwambiaje? Mwanaume yuko hapa hapa anakusikia vizuri. Haya, naomba unithibitishie kwa huyu mwanamke. Vipi? Naomba wewe ndio uwe kauli ya mwisho yule mwanaume. Akajifanya kuchukua. Wewe mimi nasishakwambia sikutaki au nielewi? Kumbe muongo yule. He, mahali imepelekwa yule. Wewe mimi nasishakwambia sikutaki. Unataka mimi nifanye nichukue roho yangu? Chini jana yaani naongea serious unaamini. Tena anakuambia ukimuona umheshimu. Amina akiambiwa hivyo anasemaje? Akasema yani Amina alivyosikia sauti ya mwanaume kweli ikathibitisha. Akasema mm. sawa nimekuelewa, naomba unisamee kwa usumbufu. Naomba unisamee sana, akakata simu. Mm. Hasa hivyo kata simu huyu kabaki na mawazo. Nikagundua huyu anampenda Amina. Mm. <laughs> Nikagundua kabisa kwamba mm, huyu mm, mwanaume anampenda Amina. Hakuwa na raha siku hiyo. Yaani hakuwa na raha kabisa. Mhm. Mm Akawa kakata yani nikimuuliza vipi? Mbona haupo sawa? Ah, mmenichanganya sana. Wewe na mwenzio. Mwenzangu nani? Ah, yaani mmenichanganya hapa, sielewi. Huelewi nini? Weke wazi. Wewe umevurugwa na Amina, unampenda. Sijavurugwa na Amina, nampenda. Niache kumpenda mke wangu huko, nimpende Amina. Mimi na mke afu na watoto, siwezi kumpenda Amina, niache kumpenda mke wangu. Mm. Yeah, umebadilika tena dakika hii. Basi ikaendelea <clears throat> bado kama siku tatu ndoa sasa. Hapo maneno ya watu yameshakuwa mengi. Huyo ananizaumea wengine. Katoka Dar es Salaam, kauza vitu naye laiti kamkabidhi mwanaume. Na ndo alofanya nini mahali kwenda kuolea. Kumbe ni hela yako alitumia. Eh, alichukua yani kama ananiazima atairudishia kimya kimya na haja niambia. Uh... Ah. Basi. Ah, maneno yamekuwa mengi ndoa. Sasa kilichofanya nikazidi kuamini mia kwa mia, kwa sababu kuna kuambiwa ana maneno mazuri licha ya kuambiwa, lakini akija anavyokupoza mke wangu, unataka nifanyeje? Kwanza hapo tu unavyoongea naye amekupakata na mapozi sio madogo, sio ya nchi hii na kubembelezwa na bembelezwa. Hivi di, unataka nifanyaje? Hivi kwa chote ninachofanya juu yako, yani uamini kabisa, unataka nifanyeje? Hmm? Di, hata kusomesha. Hapo umepakatwa mwenyewe unadeka. Hebu lala kwanza hapa. Ih, yani hamna kwa wanaume. Mimi mm. nimeshanyosha mikono. Yaani saizi mwanaume atakayetoka nchi hii aje aniongopee mimi aniweze sizani. Yaani hamna kwa sababu nishapita vitu vingi. Alafu nishawasoma kwa undani zaidi. Ni wajanja. Mhm. Hamna mwanaume. Basi ananiconvince sasa nilivyokuja kuamini hiyo siku. Wifi ni dada yake akujua kama labda niko ndani, ajua labda niko nyumbani, maana aliponipangia ni jirani na kwa bibi mm. akaja akamwita kaka, njoo. hasa sijui alikuwa ajui kama niko ndani nahisi, kwa sababu viatu vilikuwa vipo ndani, alikuwa nahisi kabisa yuko peke yake kaka. hasa kaka, ndoa bado siku nne, mpaka leo hujanunua nini, maana sio wanunue nini? Haya, kule kwa mama kule hujaweka sawa mambo. Hii yani ya mama Kwa mama yake mzazi na huyu Kasanga alikuwa anaitwa Kasanga huyo mkaka, ana jina la Kinyamwezi Kasanga. Mm. Mama yake mzazi na huyo Kasanga anambia Leo bado siku ngapi kaka, umekaa tu jamani ndani. Kuna mambo mengi ya kuandaa. Eh? Na nini? Mm. Kaja kukaa ndani huko na mimi kula naachia sekeseke watu. Mm -hmm. Wanaandaaje shughuli zao hizo? Mm. Basi hii nilichoka, nilishiwa nguvu. Wakati wakati yeye anatoka, wakati yeye anatoka, dada yake anakuja kumuita, na muita anatokea katika chumba chako, e, chumba, chumba changu kile, na alikuwa juu kama na mimi nipo mle, na yeye alivotoka alishindwa kumnyamazisha dada yake kwa ishara. Hasa sijui aliweza kumnyamazisha, lakini mimi nishasikia, maana baadaye niliona sauti imeshuka mm. eh ilikuwa juu afu ikashuka ghafla, nahisi mm -hmm. hisi alifanya hivyo, lakini kukuta nikuta nishanani mm -hmm. alishasikia Pumzi zikaniisha, mapigo ya moyo, nikaishiwa nguvu muda huo Nikalala, siwezi hata kukaa, nikalala. Nikasema leo hata aongee vipi, siwezi kumuelewa. Huyu mtu anaoa kweli bado siku nne. Hii nilivurugwa, afu mali imeshapelekwa. Mm. Hey, eh, Mungu wangu akaja ndani. Di mke wangu naambia, nikamwambia we tena ukome. Kwa nini? Unafikiri sijasikia mlioongea na wifi? Nimesikia mwanzo mwisho, hata alivyoshusha sauti nimesikia. Mm. <clears throat> akainama hivi chini akaniangalia akainama tena akaniangalia ninalia akanambia dini nikwambie kitu eh nafikiria kukwambia ukweli ila naona kama taharibu zaidi kaambia ni afadhali uharibu zaidi mm. <sighs> dini ni kweli mimi naoa ii yani ili neno nilisi kama nakufa ile tu kudhibitisha hivi kwenye mdomo wake. Bora angeendelea kunaongopea kia Mungu tena. Mm. Ndio maana nasema nidanganye tu hata nikikukuta chumbani umelala umemkumbatia. Nidanganye tu hata dada yako. Nilizike tu katika nafsi. Maana ndio mnavyopendaje? Ah, yani nidanganye tu akia Mungu. Maana ukweli unauma sana. Ah. Di. Ah, ni kweli mimi naoa. Eh. Tena kwa hisia polepole. Ni kweli mimi naoa na mtu nayemuoa ni yule yule Amina ambaye mlichambana kwenye simu. Nilishiwa nguvu, ila nisikilize. Najua sawa, nimekutoa Dar es Salaam, nimekuleta huku. Nia yangu na madhumuni sio kutokukuoa. Mimi nataka kuoa mke wa tatu na kuoa, siwezi kukuacha mwanamke mpambanaji kama wewe, siwezi kukuacha. Nataka nikuoe mke wa tatu bwana kuchelesha chelesha ili nifunge ndoa huko afu nije nioe nawe haraka haraka. Mke wawili tu umenikonvince kukaa watu wawili nikuwa staki Sembusa watu watatu. Tuanze kusubiriziana siku tatu. Ukalale huko siku tatu nikungojee tu mimi nimelala huko. Siwezi. <sighs> Nililia pale akanibembeleza hadi unaweza kunisamehe Nikamwambia naweza kukusamea lakini kwa hiyo ulichokifanya mimi nashukuru Mungu sana. Nachokuomba kwa amani kiroho safi. Kaniletee pesa zangu zote nilizokukabidhi. Zote niletee hapa. Zote nazijua idadi yake. Paka zinazoongezeka mwisho wa mwezi zinazolipwa nazijua idadi kalete. Alafu ndo unaniacha nikamwambia yani hilo sio swali la kuuliza. Yaani unauliza makofi polisi? Mm. Ah, wewe tena wewe bwana unauliza vitu vya ajabu. Yaani uniulize wewe unaniacha wakati ulichokifanya wewe ni kitu kikubwa kwangu. Mimi nimeumia sana, wewe kaleta pesa mimi niondoke. Mm. Di, kweli akaanza kunigaa tuna magoti yana Nikasema leo utalia hadi damu. Si nitakuelewa tena. Kweli wewe unajua kubembeleza ila leo leo nagonga mwamba leo. Kalete pesa. Hapo nishabadilika. Hivi di kumbe unipende anajililisha. Nikasema yani huo unafiki ndio sio utaka mimi huko. Mm. Yaani sikupendi hatua nilizozipiga mimi ni kubwa kuliko ulizozifanya wewe kwangu. Ni kubwa, nimeuza vitu, nimerudi. Umeniharibia maisha wewe. Na unanirudisha nyuma zaidi kwa sababu ni mtu ambaye na fight muda mrefu afu narudi nyuma kila siku. Kwa hiyo umenirudisha nyuma afu unaniambia sikupendi. Wewe unaweza kumpenda mtu wa design hiyo? Eti hivi ungekuwa wewe kwa mfano mimi ndio nimekufanyia hivyo ungejisikiaje? Hmm? Nimekwambia njoo nini afu nasikia nimetolewa maana na, naolewa. Ungejisikiaje? afu nimekutoa huko uliko au ningekutoa wewe huku afu nikakuleta Dar es Salaam afu ukaja ukakuta pana mwanaume anataka kunioa ungejisikiaje <clears throat> hmm? na ulikuwa na pia Mungu wewe ukasema uongo bado siku nne hapa ndoa inaingia alafu mimi nikae nifanyeje niumie zaidi wanawambea wa huku yani hapa unapoona mguu kesho da kalete pesa mradi pesa ninayo ah hmm. hata unisumbui japokuwa kuna kauchumi kameshuka kidogo sio sana kule nilienda kama miezi mitano au minne hivi basi nikamwambia naiomba hiyo hela. Sasa iko nusu, nusu nyingine ndio umepelekea mahali. Taarifa nilikuwa nazo na ulikuwa unakataa. Naiomba hiyo hela haraka iwezekanavyo. Tutagombana. Wewe unanijua akili yangu mimi ilivyokuwa mbovu. Mimi kwenye hela bora uchezee mwili wangu, sio pesa. Pesa hmm? ngumu. Yaani bora nikuachie mwili wangu, chezea unavyoweza. Chezea tu, sio hela yangu. Mimi ni mchungu kwenye hela, hela ni ngumu. Navyo survive maisha ni magumu, napambana kuitafuta hela ninavyoijua, afu je uniongope kwenye hela. Mimi na nitaga Mchaga. Kwanza ngine nikiwaambia mimi Mnyamwezi, wanakataa, wanasema wewe mm, Mchaga. Yaani hela mimi ndo mbele kuliko kila kitu. Nikamwambia kalete hela hiyo. Yaani ukitaka tugombane, tuachane vibaya, tuvuane nguo, tutoleane hadi siri za ndani, hela. Kalete hela. Akaleta hela yangu tu hiyo bado laki tatu. Hiyo laki tatu si ndio umeenda kutoa mahali huko? Kailete hela yangu, mkachangishane huko. Mimi nikuolee wewe vipi wewe? Mwanaume mzima uone aibu, nikustilie. Maumbile yako hayo nilianza kumchamba. <laughs> Eh, Ana hamna mimi. Akaenda huko akapambana, akaja na laki mbili na nusu bado hamsini. Nikamwambia we, usitegemee nitaacha hata shilingi hata kama ikabaki mia utaenda kuichukua ukaitafute. Sikuachia hata hamsini. Yaani kwanza wewe ulivyonifanyia ukatili, natamani hata ningekuwa mchawi nikuloge kabisa, nimechukia mm. Nilichukia, nilitamani ningekuwa mwanga, mimi ningemloga huyu mwanaume. Kanitoa afu kaniuzisha vitu, afu watu ananiona mimi mjinga kaniletea hiyo hela, akaenda huko akapambana, akaja na elfu arobaini na tano. Nikamwambia yani, wewe unadhani kwamba nitaacha hata elfu tano? Kaniletea hela, nataka niondoke saizi Tabora mjini, nikawahi tiketi mimi ni hivi kweli unaondoka? Naomba unisamehe hela yako hiyo 5000 mimi nakupa nayo kwenye mfuko nimeweka tu pembeni. Naomba di nani samahani sana. Nikamwambia hivi. Sihitaji samahani. Mama yake nilikuta nimempelekea zawadi kipindi naenda. Dila jipya na yeye nimempelekea vinguo fulani vimeingia vikali kidogo ni wanyang'anya hadi nguo. Naomba mimi ukinifanyia ubaya. Mm. Tena tu niliona aibu kwa kuwa mama yake anakaa mbali. Ningekaa karibu ningeenda kuchukua dila langu. Kwa mama Sasa sasa ni mama ana shida gani? Ana shida kapata kwa ajili ya mwanae. Mwanae kama kazingua asinyang'anywe kwa nini? Ah. Ish, hivyo unanijua vizuri unanisikia. Mm -hmm. mwanaume akinizingua hata kama nilikununulia sana ichukua. Nilikununulia kwa mapenzi mapenzi yameisha. Na wewe ukizinguliwa kama ulipewa kitu na kirudisha? Ah, mimi sirudishi, mimi si mwanamke. Eh. Mimi nilimpelekea tu kwa upendo mama uh -huh. siku nimeenda kumuona, nimechinjiwa jogoo hilo, nikampa bonge la dila kali la elfu thelathini na ngapi, naanza kulijutia. Yaani zile nilifanya kwa mapenzi ya mwanae. Da. Huyu mwanae nilimnulia viguo fulani tu hivi vya juu na chini, alitangaza mtaa mzima kijijini. Mwanzo nimepata mwanamke kutoka Dar es Salaam, mjukuu wa marehemu Mzee Mleo. Nimeongwa mpaka basi kavivaa vile viguo dunia nzima ikajua eh shoga yangu ongera unahonga unahonga Kumbe vitu tu kama surprise kizawadi na ushamba wao wa kijijini, basi likatangazika kijiji kizima eti nimeonga. Ah, huyu vipi huyu, vigwa vyenye vya shilingi ngapi hivyo? Mimi nimempa surprise tu. Ah, basi nakwambia Mhm. Mm kurudishiwa hela yangu yote pap, mimi muda huo huo watu acha wacheke, nimejitwisha maloba, nakwambia yale maloba maloba ya nguo nguo, naondoka mabegi, naondoka watu Ii, mm -hmm. bi harusi anaondoka, watu mbavu hawana, mimi naona aibu Watu wanacheka na mimi cheke. Yeye yupo hapo yupo. Yuko pembeni linajifanya linasikitika linalialia. Mimi ondoka. Kata mm. Tabora mjini nika, eh, lakini ilikuwa kama naumwa kama chizi mapigo ya Sasa wewe kwa nini ukaenda Tabora mjini kwenda nyumbani pale pale na nikaribu? Ah, nilienda kwanza hapo afu sikutaka kulikambia bibi mimi naondoka kilichotokea mwanaume kumbe sisi tunayajua hayo tulikuacha tu na ujinga wako. Tumeyajua wiki hii tulikuwa tunawaza kukuita tukwambie. Mm. Umeona mtu mwenyewe uko lesi mwanaume yani umemfanya kama sijui nani. Unajua mwenyewe. Si atakupa nini? Unajua mwenyewe. Bibi mimi naondoka. Kwa hiyo ulali yani silali kabisa. Yani nahisi pressure kunipanda kunishuka. Sikula. Mimi huu mpaka Tabora mjini, kule Tabora mjini huwa kuna nyumba ya marehemu babu ipo mpaka leo anapangisha, ila kuna chumba kimoja tunafikiaga sisi hata tukitoka safari mbalimbali. Basi nikafika pale <laughs> nikalala Mbona tulisikia unaolewa unarudi, wale wapangaji wananiuliza, wapangaji wa Malembabu, tulisikia umekuja kuolewa, na mimi tunaona mizigo unarudia. Wewe tu nirudi mara moja, nitarudi siku nyingine. Ila tumefunga ndoa ya kimya kimya, nikawadanganya, sijataka kuhadisia umbea. Mm. Basi nimelala hapa, nikata tiketi asubuhi nimerudi da, yani sijakula kutwa nzima yake, mawazo nawaza situation mwanzo mwisho, naona kama picha mm nimeondoka huu mpaka nifika Dar es Salaam. Nifika Dar es Salaam kwa sababu kidogo nilikuwa nina vihela, nikasema sio hela kivile, ila sio sana. Nikatafuta chumba tu cha umeme kizuri kizuri, nikapanga, nikanunua kitanda, godoro na feni na vyombo. Mm. Basi kuna jaba langu fulani la maji nilikuwa nimempa rafiki yangu na jiko nikabidi nikamnyang'anye. <laughs> Jamani mimi wewe si ulinipa wewe. Mm. Bwana wewe nishakwambia nimevurugwa kwanza na nishakwambia ni gay. Si nilikupa nimeamua kuja kuchukua mi sina hata hela saizi ya kununua vyombo, nigee nani yangu. Alichukia naye akanipa jiko nini vitu vitu, nilimpa tu kama kumpa furaha ya kuondoka. Sasa tena ninavitaka, nikavichukua nikaendelea maisha nika sasa hapa Dar es Salaam hiyo eh, nikarudi tena Dar es Salaam Tabata, vitu naenda kuvichukua ambavyo vingine uligawa eh, naanza kunyang'anya watu sasa mm -hmm. <laughs> navirudisha kwangu mm. <laughs> maisha haya hii changamoto sana ila basi kusanya kusanya nikakaa. Nishanua kitanda godoro pamoja na feni tu. Wa, wakati kabla huku wakati kabla uja umerudi Dar es Salaam mm. pale nyumbani kwa yule mwanaume ulipokuwepo huyo ambaye alitakiwa kukuoa mm. akawa na kuchanganya na mwanamke mwingine. Mm. Ulizungumza kwamba kwenye simu mlikuwa mnaongea usiku mpaka saa <clears throat> saba saa nane eh. usipoongea naye moyo hauridhiki. Eh. Ukasema mkewe mm. huwa mm. anajua Mm. mkewe alikuwa anajua kwamba anaongea na wewe pamoja na Amina kule? Wote anawajua alivyokuwa ananiambia yeye anasema nyie wote mke wangu anawajueni na anajua wote nataka niwaoe. Eh. Na karizika. Mimi nikajua mke mkubwa anajua mmoja. Mm, anajua wote. Na akianza kuongea anaongea hapo hapo na simu, amuogopi mtu. Mm. Eh. Hey. Basi kwanza nimefika wakati, wakati anataka kuoe mke wa pili alikuwa mm. anakwambia sababu ya kwa nini anataka kuongeza mke? Hawezi kuongea sababu huku kule wanapenda kuoa tu wenzio. Kwanza kule kijijini kwetu wanashindana kuoa, wanashindana kuoa mke wa mjini au mke mwenye hela au mke mzuri mweupe. Yaani kule kuna ushamba huo. Kushindana mm. kuoa. Na wale wanawake wenyewe unakuta wanaishia shambani tu hata cha huduma chenyewe hakieleweki. Ukarudi Dar es Salaam unanyang'anya eh, vitu. Eh, kwanza kabla hapo nilivyofika Tabora mjini, siku hiyo mm. ilibidi ni, ni, nije huku asubuhi yake nikashindwa kuja Dar es Salaam. mm. Nilishindwa kwanza sikulala, mapigo ya moyo. Kumbe yule bwana kule anachoma dawa. Kuna dawa alizozitengeza mimi zikanifanya kutoka Dar es Salaam kwa sababu taarifa niipata na mdogo wake wa tumbo moja. Eh, kaka bwana kwa dawa amekupika, afu nilikuwa namsindikiza na, na bodaboda hadi kwa mganga kumbe kutoka huku kwenda kutoka Dar sio akili yangu, sio wewe eh, mimi najua tu mimi eh, ah. ndio maana niuza vitu haraka, afu ni kwa silali moyo unaenda mbio mbio. Sasa mdogo wake sasa kipindi cha misukosuko kama hiyo ndo ananihadisia mm. nilijua tu mapenzi ya dawa ya dumu Hey, mapenzi ya dawa kaka amekupika sana. Bora ya yule Amina, yule yeye amependa tu mwenye ila wewe umepikwa sana. Kwanza kuwa taki wanawake wawili uongo na mm. unavyoongea na kaka nakuelewa. Yaani amekupika sana kimadawa. -hmm. Basi nilivyorudi kule siku hiyo sijalala, moyo unauma, nahisi kama nakufa eh. Kwa hiyo nikashindwa kukata tiketi, sikuwa sawa. Mapenzi ya dawa ni ngumu, mtu akikuchomea inashika mhm. hapo hapo, kwa sababu ile dawa ya kuchoma kama ni dawa yenyewe mtu anavyochoma hapo hapo inaanza kushika, sio baadaye mm. hapo hapo unavyochomewa wewe ukuna raha mm. eh, basi ikabidi sasa hapo nipige simu kuuliza wewe mna hapa mganga hapa Tabora mjini unayemjua ili nikaangalie hilo tatizo sasa. Kwa kila kitu ukisikia mganga. Mganga. Eh, mganga. Akanipigia simu. Kuna ustazi mmoja yuko vizuri. Anaitwa Ustazi Abdallah. Basi nikaelekezwa nikapewa namba nikaenda. Ni kijana tu, Ustazi Abdallah mwenyewe kijana tunaweza tukaendana makamu. Mm. Nikaenda nalia akanambia usilie nyamaza. Ngoja nikuangalizie. Naitwa nani? kamtajia jina langu. Cha cha cha cha cha, cha. akaangalia akacheka. Nikamwambia mbona unacheka niambie. Wewe umetoka mbali, inaonekana kuna sehemu umetoka, ulikuja kwa ajili ya kupata ndoa. Uongo kweli? Nikamwambia kweli. Lakini baada ya kufika hapa mambo yamekuwa vice versa. Uongo kweli? Nikamwambia kweli. Lakini vile vile wewe ulali, mara nyingi mapigo ya moyo yanakimbia sana na mawazo kwa yule mwanaume. Uongo kweli? Nikamwambia kweli. Ah, sawa. Na yule mwanaume sio kama anakupenda, yule kakupendea hizi hela. Eh, afu kaona wewe unajituma sana, lengo lake lilikuwa kwamba sio anakupenda yule aliyemuoa ndo anampenda mm. e, ila wewe alikuona unajituma unapambana e, design fulani hata kama angekuoa sio kwa malengo ya kukupenda kwa malengo ya kitu mm. kwamba kaona unapambana unajituma nikiwa naye nitapushi maisha yangu ila tu kwa sababu umekuwa na hasira na haraka na kuondoka na hata ulivyoondoka mwenzio jana ajalala anachoma dawa tu anakuchomea urudi mm. e, na ulikuwa uondoke umeshindwa hadi kuondoka kwa ajili ya hiyo hali kataa Nikasema mmm, huyu baba anaona, huyu mkaka huyu anaona, nikamwambia kweli. Akana lakini hata hivyo wewe unahangaika bure. Mbona una nyota kali we binti? Unahangaika tu bure, wewe una nyota kali sana. Yaani kaa tu jiamini, jikubali. Hayo yote yanaisha. Mimi nataka niue nguvu ya dawa kwa sababu kuna nguvu ya dawa kubwa ambayo bado upo nayo wewe. Alafu kuna vitu vingi umelishwa na yule mwanaume bila wewe kujua. Katika mazingira e, gani? Zawadi tu nilikuwa naletewa sangine chips hivi nini kumbe kuna vitu ameweka. Na hizo kaniletea tu mara nyingi. Kwa sababu amelishwa dawa sana. Mm. mwingine unaona kama umeletewa <clears throat> kitu chakula sio kwa lengo la kununua wewe ule, ni kwa lengo la nini? La kuja kuweka ile dawa. Kwa hiyo anawekaje, lazima anunue kitu. Mm. Kwa hiyo ile nguvu bado inafanya kazi na itazidi kukuumiza. Na hata ukienda Dar es Salaam kama hujajishughulikia ina maana utarudi tena. Utakuja kukubaliana na hizo mambo za kukaa watu watatu. Mm. E, na yeye atakaa na wewe sio kwa upendo kusema anakupenda kwa ajili ya kitu. Mm -hmm. Amekuona wewe unajituma, una hela na nini, amekuangalia afu wewe una nyota nzuri. Hata mwanaume akiishi tu na wewe anakaa vizuri katika maisha. Kwa sababu una kanyota fulani hivi kanaeleweka. Kwa hiyo mimi mm -hmm. mimi nachokushauri ni kuanzia hapa ni kuandikie makombe. Kuna mm -hmm. makombe fulani yanaandikwa kwa Qur'an unalowekewa kwenye maji unakunywa. Mm -hmm. Ili yaue nguvu za hiyo dawa. Hutoweza ku, kuondoka kwa mfumo huo. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa nifanyeje? Itabidi ubakie hata siku mbili hapa Tabora hapa bakia siku mbili. Mm -hmm kwa hiyo kabidi nifanyeje? Nikubaliane na Lili kwa sababu ile hali kweli ninayo. Kwanza hapo nimeondoka afu nimeshaanza mimi mwenyewe kupiga simu najifanya namsalimia. Ni kwamba ile hali ilikuwa inazidi kuniumiza. Angalau nisikie sauti yake. <clears throat> Anaenda kuoa. Kaacha kukuoa wewe. Eh. Kaacha kupeleka mahari yako, eh. Kachukua pesa zako kapeleka mahari kwa mtu mwingine. Eh. Lakini bado unatamani umsalimie usikie sauti yake. Eh. Uh -huh. Basi akaanza kuniandikia. Lakini yule yule mganga akaanza naye kunitaka. Akasema mimi wewe nakupenda sana. Mimi hata kuona kwa wewe una nyota nzuri. Mm. Eh. <sighs> Afu mimi nakuaga na bahati mbaya na waganga. Mimi waganga wengi wananitakaga. Sipendagi hata kwenda kwa waganga. Unafika pale mwenzio akikuangalia anasema wewe mimi nimekupendea nyota yako tu. Mm. Kwa hiyo mimi hujanipenda ila umenipendea. Ah, si ndio imejumlisha na wewe. Ah. Mbona umenifanya umeniambia baada ya kuniangalia kwanza? Kwa nini usingeniambia nilivyofika tu? Mm. Basi mimi nahitaji nikuoe usiondoke Tabora yule mganga. Lakini ni kijana tu. Mm. Yaani na umri. Ameoa jao. <clears throat> Hakana mke na kamepanga chumba. Mm. Kanafanya kazi hiyo ya uganga. Uh -huh. Eh, kanaita ka Abdallah. Nikasema Abdalla huyo. Mimi usiondoke Tabora. Nataka tufanye ndoa. Mm. Mimi nakuulia hizi dawa zitakusumbua. Kweli kakaanza kufanya na usinipe hata shilingi 10. Mm. Mimi nikakubali lakini sijamwambia eti ninakuhitaji. Nikakubali hilo la usinipe hata shilingi kumi. Nikaanza mm. kutibiwa pale, nikaandikiwa zile na kunywa, koga nini zile. Kwa hiyo nikaona nakaa sawa nampoteza yule na msahau kwa mm. siku mbili tatu zeni. Nikaa mjini kama wiki pale Tabora mjini. ilikuwa nirudi haraka, nilishindwa kwa ile hali kusema ukweli nimekumbuka. Mm -hmm. Kwa hiyo nilivyorudi sasa nilivyokaa pale wiki yule akawa ananiomba mapenzi yule mganga. Mm. Kale kaustazi mganga. Mimi nakupenda sana. Wewe una nyota nzuri yani uko vizuri sana alafu unajitahidi kupambana ufike, ila kuna vitu vinakuangusha. Ila wewe baadaye utakuja kuwa tajiri sana, kwa sababu nyota yako iko vizuri. Kama utajitumia vizuri, utakaa vizuri, ukapambana na maisha, unafika mm. Kasema mm, mbona mm, hili neno naambiwa na waganga wengi, nawezekana kweli, lakini mimi sijui, ila naambiwa na watu wengi. Basi, lakini sikumtaka mganga, sikumpenda. Mm -hmm. Ni kijana mdogo lakini sijamuonekano wake haujanivutia. Ulitumia tekniki gani kumpata? Basi katika kumkatasa ikawa au au ulikubali? Na <clears throat> ah, siku kwanza sikutoa jibu staki wala sikutoa nataka kwa sababu mm. Aishaniambia gharama pale ni store na mimi ninavyopenda kitonga. Mm. Nikasema ah, fresh akaanza kunihudumia sasa hapo. Uko wapi bibie? Ananipigia simu, njoo basi. Naenda. Nikienda sometime anataka tukae na mapozi pozi na mimi mtu kama simtaki wala tu ah, namzugazuga tu naogopa nini, njoo kae hapa, njoo hata nikupakate, si nini zile Afu mimi sasa bado nguvu sijui ndio ile ya dawa bado namfikiria zaidi yule. Mm. Ah, nikamwambia wewe nishughulikie mimi nikimaliza niondoke zangu. Basi kanishughulikia. Siku hiyo sasa akajua sasa sijamwaga kama nakuja Dar es Salaam. Mm. Basi yule mganga si ana majini? Mm. Akazipata taarifa. Kwanza akawa hivi nikitongozwa anajua. Niko pale pale Tabora mjini nikitongozwa yeye anajua. Ananipigia mm -hmm. simu. ana leo mama umetoka tu watu kama wote. Hii sasa nifanyeje na mimi mdada jamani? <laughs> Mhm. mimi mdada kutongoza ni kawaida, kubali akili yangu. Ah, mimi sijasema umekubali. Naona eh unavimba mwenyewe. Eh. Wewe umejuaje? Ah, ah. Nimeambiwa na masharifu wangu kichwani. Nimekata tiketi saa 12 kama hivi kesho ni. Hapo sasa niko vizuri bwana hata simfikirii. Kule alishaona nikapigiwa simu hiyo siku. Leo ndo ndo tukutumie picha, kaambia achaneni nazo. Nataka kuniua bure, niacheni tu. Mhm. Mm Basi Nikakata tiketi saa kumi na mbili nikarudi mida ya saa tatu akanipigia simu, kwa wapi? Nikamwambia nipo nyumbani, kuna taarifa nimeipata hapa, sijui ni ya kweli. Taarifa gani? Sharifu ka, kaniambia tena kwa sauti kabisa, yani kwamba we kesho unaondoka. Sharifu jini wake mm. Nikamwambia hivi ah, mimi bwana sijajua ila na ratiba ya kuondoka kesho au kesho kutwa ila sijajua ila mm. Sharifu kaniambia kabisa wewe unaondoka kesho mm. ila unanificha sawa bwana mimi majini wangu hawaniongopei kana mm. majini wakali hawa eh. kaambia ah, basi usijali nikamtiatia moyo kwa simu nikamtia moyo wewe una wasiwasi gani mimi nipo nimekwambia bado nipo kwa hiyo unataka uondoke bila hata kunionjesha sijui nini zile <laughs> sasa nikuonjeshe nini hii jamani, haya basi poa. Nikamwambia basi usijali, kesho si nipo, nimekwambia kesho ndo nakata tiketi naondoka Kishukuru, tutakuja nikuonjeshe, usijali. Haya, nikamtiatia moyo, tukaongea mpaka saa sita, kwa sababu kutibia tibia hapo, umekaa sawa, afu tena ujiletee jeuli jeuli. Nikamtiatia moyo, lakini asubuhi mimi nikawasha mzee, nikaondoka zangu, nikarudi zangu da, niko saa nne naona simu inaita We mshenzi, ningejua kama unaondoka hivyo kweli nisingekutibia bure. Ningekuacha alikuwa kakutia tia madawa na vifungo, ningeviacha. Nikamwambia nisamee. Ah, yani msamaha utoshi, bora hata ungenionjesha. Nikuonjeshe nini? Kwani mboga hii kila mtu anaonja jamani. Nikaambia basi usijali, akachukia. Nikasema hapa nikifika ndani niweke vocha nimpetipeti. Akianza naye madumbwasha yake huko. He, takuwa yale yale na watu wa Tabora mimi nawajua napenda sana hizi dawa. Hususan wanaume. Basi nikaa nimerudi ndo kupanga hicho chumba, kununua kitanda, godoro na feni yangu kuanza maisha. Sasa hapo nikafikiria, narudi kwenye laini lakini nirudi kwenye laini au ni nani? Nirudi kwenye mashuka ya mtumba. Nikapiga hesabu za haraka, sema hmm, laini itakuwa ugumu, laini mwanzo wanalipa hela ndogo mpaka laini ziwe nyingi, sio leo. Hapa cha msingi na cha mfereji hapa niuze shuka sababu hapa baada ya kulipalipa chumba miezi yangu sita, kitanda, godoro, feni, vitu vitu vya asili nikabaki kama na laki tatu tu. Mm. Nikasema sasa hapa nikachukue shuka za laki mbili. Nianze kwenda huku kusini huku. Uliporudi ulifikia wapi wakati vitu vyote uliuza? Si nimefika tu nika, nika kuna dadangu yupo, yupo Tabata kuna dadangu kuna dada yangu Tabata, kuna kaka yangu dada yangu kaolewa. Uliporudi ulifikia wapi? Kwa sababu nilifikia kwa dada, niliporudi nilifikia kwa dada na dada yangu Tabata kaolewa. Paka tofauti na yule mwingine mwenye watoto ambaye ndio yule yule mwenye watoto alipata mume Tabata kaolewa. Ah, wakati huo eh. unahangaika huko? Eh, wakati napambana. Eh, yeye eh. akapata mume kutokea huko Mlandizi sasa. E, Akaondoka kaenda Tabata. Eh, akaja Tabata. Ehe. Mm. Na mlikuwa mmeshakuwa udugu wa kutokusaidiana? tu hamna udugu huwa haufi. Nyinyi mlivyokubaliana eh, mara ya eh, mwisho. Mara ya mwisho si ndio hivyo, si asila, bora uondoke. Lakini baadaye tuliendelea yakaisha, tukawasiliana, tuliwekwa kikao kiufupi. Huku kuna kaka zetu Tabata mm. baba zetu wadogo, baba yetu mdogo yupo mmoja akatuita mm. kwa sababu tulikuwa tutembeleani kabisa wala kusalimiana. Ukafika kwa dada Tabata. Eh, kwa hiyo nikafikia kwa dada Tabata hapo kaolewa. Anajua nimetoka Tabora niliongopewa na mwanaume kwenda kuolewa. Anajua taarifa zote na alijua tu kama nimeongopewa. Ehe, ikawaje? Basi pale kwa dada alivyofika tu kama hivi usiku si ndio unaingia, ina maana kesho yake tayari mimi nikawa niko kwenye chumba changu mm. kwa sababu kama unayo hela chumba unapata dakika sifuri tu ndio unalipia kitanda godoro dakika sifuri tu, ni kwenda mwenyewe tu na feni ni dakika sifuri tu, nikawa nishakuwa kwangu, ndio nikaanza kusanya sasa hivyo vitu niliwapa hapa watu sasa kama nilikupa hata jiko na kuja kulichukua <laughs> <laughs> wakati nilikupa kwa nia nzuri. Basi nikakusanya kusanya vitu then nikakaa ndo nikaanza kupanga mkakati wangu wa biashara. Hapa sasa ili ni stand up. Mm. Nirudi kwenye shuka, nita stand up kwa haraka. Na shuka nisiuzie huko, nisafiri mikoani huko. Kwa nikachukua shuka za laki moja na za laki mbili, laki moja ikabaki ndani. Nikachukua elfu hamsini ya kuondoka nayo kusini. Nikaanza kwenda Mtwara, Lindi, naanza kutafuta biashara sasa kutafuta wateja sasa. Mm. E, first one nilianza kutafutia biashara Kilwa. Mm. E, huku kusini kuna sehemu inaitwa Kilwa Somanga, Kivinje, na Nangolokulu, Kilwa Masoko, mm. e, Kilwa kubwa. Mkoa wa Lindi, wilayani Kilwa basi. Kaanza kwa napeleka biashara naenda. Nikaenda nikaona biashara imenitokea weekend yani niliuza vizuri mm. eh nilivyoenda na msingo wa laki moja mbili na nusu maana na nauli unaweza kusema laki mbili na nusu afu nimechukua guest kwa jumla nitumia kama laki mbili na nusu paka msingi kila kitu fika kule nikauza nikapata laki nne kamili mm. nikaona faida imeingia yani pamoja na msingi wangu laki nne yani laki moja na nusu faida nimepata mm. <laughs> nikasema huko kidogo panantia mwa nikachukua tena za laki mbili na nusu na nauli yangu ikawa laki tatu. Nikaenda nikauza nikapata kama laki tano na nusu hivi mm. Nikaona mambo mazuri, nikaanza kupaelewa sasa. Hapa ujue nimelipa miezi mitatu, nikasema miezi mitatu hii kisha naamia Kilwa, nikafanya biashara, nikafungua kabisa ofisi kutokea Tabata sasa. E, nitoke Tabata sasa mm. niende Kilwa mm -hmm. Basi kweli nikawa naendelea kupeleka biashara, nawekeza, napeleka biashara, narudi, nauza, nakaa wiki, narudi na hivyo hivyo hivyo hivyo, mara nimeenda Lindi, mara Mtwara, mara Masasi, mara wapi, vijiji vya huku vyote nikawa mwenyeji sasa, na, na makonda wa huko wote wakaanza kuwa nanifahamu, kanapambana kanapambanaka mm. kaangalie kalivyo, afu kanaijua hela, na mimi ndio hivyo inavyotakiwa, nataka nifanyeje? Basi nilivyoisha kodi pale, nikasema hapa silipi, nahamia Kilwa mm. nikawe karibu na biashara kweli. nikaamia Kilwa, nilifanikiwa kutafuta chumba Kilwa cha elfu thelathini, chumba tu kizuri nikahamia Kilwa. Nilivyohamia Kilwa nimekaa kama wiki, nikapata wazo, kwa nini nisitafute wafanyakazi wa kunisaidia ili nipate hela, sababu huku hela ipo. Laini zako za wakala kipindi hicho zimefungiwa? Niliziuza kule kule. Wapi Tabora? Eh, Tabora mjini pale nilipofika. nazo da. Sikurudi nazo. Nimeziuza nikawa naongezea hela nasema huko ninakoenda maisha siyaelewi. Ngoja niziuze zitafungiwa hizi. Haya tupo Kilwa hapa. Eh, tupo Kilwa sasa na kama wiki nikapata wazo. Mm. Hapa sasa hapa kwa nini nisiagizie watu nyumbani tuje kusaidiana kazi? Kuuza shuka za mtumba nikapiga simu nyumbani kwa shangazi. Tafutia wafanyakazi watatu, wawili wa kiume, mmoja wa kike. Tuje tupambane na maisha. Mm. Kama kweli wapambanaji. Kwa hiyo nikakaa, nishaka kama wiki mbili nikapigiwa simu siku hiyo. hapo Kuagiza nauli <clears throat> mtiani. Nikaambia jamani, kama mtu ana kazi, ana nia ya kazi, hebu azime nauli huko akija tunarudisha. Eh, hey, utume nauli mtu asipokuja. <laughs> eh? Wewe hela ya kuchezea. Hela sio ya masiara. Kwenye maisha haya hela hivi uitupe hivi watu watatu nauli elfu arobaini elfu ngapi ngapi imeenda puu unabaki unalia. Mm. Nikasema sasa kama mtu anania na kazi, embo azime nauli. Afu mimi akifika tu nikimuona nairudisha nauli. Mm. Basi purukushani, tupe wiki basi dada, naona utuamini jamani, tena hata kidogo. Mhm. Mm lakini hapo hapo najua tabia za Wanyamwezi. Wanyamwezi Wasukuma tabia mm. zao zinauiana. Wana tabia hii, Mnyamwezi au Msukuma. Kwanza Mnyamwezi sifa yake, Mnyamwezi ni mkarimu, ni mcheshi, yuko vizuri na hana roho mbaya. Hakuna watu wenye roho nzuri kama Wanyamwezi, sio wachoyo, wako vizuri, wakarimu sana. Lakini Mnyamwezi huyo huyo achelewi kukuuliza, wana asili ya kamkono. Yaani Mnyamwezi kuja kwako kufanya kazi ndani ya mwezi akaondoka kaiba hata TV na nini na nini ni kitu cha kawaida yani wako hivyo wanapendaga kuondoka wameharibu wachache mm. wanaoondoka vizuri e, mm -hmm. basi nikaagiza wakaja kweli wakawa wameipata yule msichana ndo alikosa ikabidi sasa wakantia moyo dada hebu tuma tu tuje na huyu mdada sisi tumipambana wanaume tumipata huyu dada akakosa kwa sababu nilikuwa nataka na mdada mmoja na wakiume wawili mm -hmm. ikabidi nitume lakini nilituma kwa imani kwa sababu yule dada tulikuwa tuna anafahamiana fahamiana na watu wa nyumbani, yani wako jirani na nyumbani, kwamba hata kama akisema anaidhulumu pale nyumbani wanaweza kupata ushirikiano, labda au akimbie sasa. E, <clears throat> basi nikasema ngoja nitume kwa imani, nikatuma kwanza, nilianza nikatuma elfu thelathini nikaambia hebu nyingine aongezee huko kwanza <laughs> azime kwa sababu hapo nauli elfu arobaini mm. ina maana hiyo elfu thelathini mtumia anashinda kupata elfu kumi hata elfu ishirini na elfu kumi ya kula mm. mm. baadaye akapambana akapambana akupata akapiga simu dada sijapata mm. malizia tu hiyo kona ah, nikaambia haya sasa baadaye ninampigia simu tena nimwambie ngoja basi nikutumie nikaona namba unayopiga haipatikani kwa sasa nikasema eh e, nimeliwa elfu thelathini yangu nikarudisha muamala ule alikuwa bado hajaitoa ikarudi hela elfu thelathini papa mm. <laughs> baadaye akuja ilikuwa chaji nakuta hela umerudisha <laughs> haya ni mimi Sasa eh, wewe umekaa napiga simu haipatikani. Mm. E, najaribu kurudisha mwamala kumbe bado hujatoa. Imerudi hela umenitia hofu. Eh, dada wewe. Hivi kweli mnakuja huko utatulipa hela kweli ya mshahara? <laughs> Nikamwambia hela nitawalipa, lakini mimi tu pesa kwenda hivi bure. Mm, mbaili sana mimi. Eh. Nikasema nijivishe ujasiri tena, nikakaa ndani elfu hamsini nikachukua, nimeishika, nikaitume yote hii atakuja huyo dada wenyewe mm. si bora wenye nauli zao waje kwanza, lakini kajitia imani, ngoja nikaitume okay. Lakini ninaenda lakini naifikiria, naenda naiangalia kila saa, embo niitume. Nimempa wakala, yuko nayo mkononi, naitamani, nasema eh, ngoja katuma ile hela, umeiona eh? Sasa sio mara upatikani, narudisha mwamara <laughs> <laughs> nikaona huyu sasa hivi atatoa haraka. Kweli wakakata tiketi, wakanipigia simu, dada, tumekata tiketi jioni. Haya, poa. Asubuhi yake dada, tumepanda na mimi. Haya, kumbe wanakuja. jomba. jombe kupata matumaini. Mm, kweli paka wakafika pa, mimi kwa zangu kilo, unajua ndo nimeshamia kilo sasa. Mm. Na nimeshatafuta hiyo frame ambayo nahitaji kufungua biashara, nimeipata. Kwa hiyo niliwangoja hao huyu mmoja atafanya kazi za nyumbani afu baadaye ataenda kufungua kwenye flame. Hawa wawili hawa vinjemba tukatembee nao barabarani mm. tutafute hela. Basi wakafika, mimi nikasema ngoja nakuja kuwapokea. Nikatoka huku Kilwa haraka, nikaenda nikawangojea mpaka kwenye saa tatu saa mbili wameingia hapa kawachukua huu mpaka kwa dada. Ngambia mimi chumba isharudisha sasa hivi nipo Kilwa nafanya biashara naomba tujihifadhi hapa na wageni wangu, kesho tuondoke Kilwa kwenye biashara. Mm. Eh, mdogo wangu umeamua, umeamia Kilwa eh. Kilwa nasikia kuna uchawi, nikasema dada, kila sehemu uchawi upo, ni kupambana tu kuomba Mungu. Kuna sehemu inakosa uchawi. Mm. Mm, Kilwa nasikia hapa mezidi. Basi tukapiga story, mimi nikalala hapo, asubuhi tukaondoka nao. Mm -hmm. Jamani, hapa mimi ndo nimepanga. Wale nikawatafutia chumba cha haraka haraka tu cha nanino cha tope cha haraka haraka tu cha shilingi elfu nikaanza kulala na yule msichana. Yule msichana alikuja na mtoto. Alisema mimi dada nina mtoto na maisha magumu, ana mtoto kama wa miaka minne. Nikasema miaka minne huyo si anacheza tu. Haina shida wewe njoo naye. <clears throat> Basi wakaja. Tukaanza biashara, fungua pale. Lipia frame yangu miezi yangu kama kawaida yangu muoga na biashara. Silipagi miezi mingi. Mm. Naangalia upepo kwanza. Mhm. Kalipa tu miezi mitatu kwa sababu fremu ile ilikuwa kidogo ya bei rahisi kule kilwa ni elfu ishirini na tano. Mm, haiko barabarani sana kivile ila mazingira yale kidogo yanapita pita watu ni pwani ya bahari ya samaki watu wengi. Mm. Kalipa miezi mitatu sabini na tano. Basi nikachukua ka TV kakukaa kule kwenye ile ofisi, ka TV, kasabufa. Mm, nikaja mjini nikavinunua nikarudi navyo. Tukaanza eh kaanza maisha sasa. Kaa anauza kule yule binti, anafanya kazi za nyumbani asubuhi asubuhi, anamaliza kazi zake, anaenda kule anafungua, anauza, mimi na hawa tunaondoka Kilwa Kivinje, Kilwa Masoko na Ngorokoro, sijui wapi, nje ya Lindi, vijiji vyake vyote, utaniongopea wapi? mm. nilivyosakanya mtoto wa watu mm Basi tunaenda tunapiga hela tunarudi hivyo hivyo. Wenyewe walikuwa si wazoefu, nawafundisha jinsi ya kuongea na mteja, kumwataki mteja tukiwa uongee naye hivi hivi hivi, yani maneno yale ya kumconvince mteja. Hata na kihela chake cha ngama amekificha akakichukue, sio kiurahisi tu kuchukua hela ya mteja, unatakiwa utumie technique alafu umsome, alafu wewe unatakiwa uwe na maneno mengi kuliko mteja. Usimruhusu mteja akakudhibiti na maneno mengi, na wafundisha technique zile za biashara. mm -hmm. <laughs> Hata sijui nani kanifundisha. Ah, jamani, Mungu huyu. mm -hmm tekniki zile za kumwingia mteja, kumwataki na maneno mengi nini, mpaka unakuta unamconvince. Ukiona mteja anachomoa kwangu, jua yana kitu, tena ana kabisa. Ila kama anacho, lazima biashara ifanyike, atatoa hela uh -huh. Ataitoa mwenye bila hata kulazimishwa, mdomo tu baba, unafanya kazi lakini mtu anaelewa. mm Basi -hmm. kaenda mambo yakawa mazuri. Sasa huku nikashamili, nikajaza ofisi, nyumbani unakuta zimejaa shuka mpaka mlima hivi, kule ofisini Yaani unahesabu hela hadi ujui, sangine nasahau mimi. Nahesabu hata 20 inabakia hapo sijaiona. Dada, eh, wananistua dada hela hiyo. Ah, zimekuwa nyingi sizijui hela zingine basi. Hivyo hivyo hivyo. Hapo sasa kuna mwanaume akaanza kuniwinda mm. kule Kilwa sasa nilivyokuwa. Mm. Kimwanaume hicho kwanza mimi nilikuwa simtaki huyo mwanaume, sio choice yangu. Mimi napenda wanaume warefu wembamba, ajerishi mweusi mweupe. Mimi rangi zote napenda ila awe mrefu mwembamba. Ndo gonjwa wangu. Mimi mwanaume sijui mfupi simpendi. Siri yake? Bas akaja akawa ananifuatilia. Siri ya, ya, ya wewe kupenda wanaume hapa? Basi tunawapenda, wako vizuri, wako shapu. Hata kitandani mimi naona na enjoy nao sana kuliko mwanaume wa design yoyote. Nawapenda sana. yani, kiukweli sio siri, niko serious nawapenda. Kwa hiyo akiwa mnene mfupi, wala hela zake yale hapo na ulo wangu wa pesa zote, lakini mtu kwanza mnene tu simpendi. Aki ya Mungu tena. Sio. Kwa nini? Si basi tu sina tu obia nao. yani hata awe na hela anishawishi. Mm. Yaani sijui atumie maneno gani. Mazuri labda, lakini akiwa baba mrefu kapanda hewani, nasema huyu. Eh, hata bila maneno mengi kwanza apati tabu. Mm. Eh, nikugusa anaanza kuniona laini, kumbe nimefika kwenye sehemu ambayo naielewa. Aya, huyo mwanaume akaanza kukuinda. Basi akaanza kuniwinda. Mwanaume mwenyewe ni mfupi. Mimi mm. sijamuelewa hata kidogo. Japo anakamuonekano sura kidogo anayo, wastani sio sana lakini Di kwanza akapata taarifa mimi naimba. Akaja. Nasikia hapa kuna mdada anaitwa Love D anaimba pale nilipopanga. Mm au huyu mdada wa Dar es Salaam kwa sababu niliwaambia tu watu wachache mimi naimba imba basi kuna siku naenda kufanya mazoezi nilivyoingia Kilwa akani wewe dada kumbe msanii yes mimi ni msanii unaitwa nani mimi naitwa Love D Okay, basi poa na si wasanii wenzio tukaanza kufanya fanya pale mazoezi yote then tukarudi. Kwa hiyo akazipata taarifa. Sasa unaambiwa kwa kule Kenya ndo kama kasanii kakubwa. Mm. Eh, kametamba kuzidi wenzie kule. Kafupi. Kakaja pale <clears throat> kanaishi Somanga. Mm. Akaja pale, mambo, nasikia unaimba, unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Love D. Hongera sana kwa jina zuri. Nikamwambia asante. Akaanza kunitongoza, hii biashara yako? <laughs> Nikamwambia ya yangu, Wewe mwenyewe. Eh, hujaolewa? No, sijaolewa. Eh, binti mzuri hivyo hujaolewa. Nikamwambia, ah, kuolewa si mipango, kwani uzuri ndio kuolewa? Mm. Kuolewa mipango yako mwenyewe, wewe unavyoamua saizi nahitaji kuwa na mtu na kuwa naye. Tukiamua saizi sihitaji, basi naacha. Japo wapo ambao wanaamua. Eh, wapo. Yes, eh, unaweza ukaamua kakosa, ila mimi sijaamua hata kesho nikimtaka na mwingine akahitaji na akakosa vile vile. Yes, hivyo yani. Ehe. Eh. Basi akaanza kuwa kanajipendekeza kanakuja. Yule mdogo wangu yule ambaye ni msichana wangu wa kazi ananiambia, "Mmm, dada, aka naona kama katakuwa kashemeji." Nikamwambia, "Kwa nini?" Naona kana kanakufuatilia kamekuelewa aka. Nikamwambia, "Kamenielewa lakini mimi hata kidogo sijakaelewa kwa kweli." Aka kwa nini aka kadogo dogo? Kadogo. Sio Wanyamwezi tunapendaga mtu tukimdhau tuseme, tuseme kwa udogo zaidi. Eh, bwana sijakaelewa. Mm. Sijui kapoje. Uh -huh. Yes. Kaambia kafupi kwanza afu kashemeji kako sikaelewi hata kidogo. Pata taarifa na kenye kanafanya biashara ya bucha, kana mabucha matatu. Mm. Utakachuna chuna hata nyama shemeji nani dada ananiambia. nikamwambia da kwa nyama, kwa hiyo ndo nimkubali kwa ajili ya nyama. Basi mm. tukawa tunaendelea mawasiliano ya karibu akafunguka. Mimi nimekupenda tena sana na sitaji kukuchezea, nahitaji nikuoe. Nahisi kabisa nikiwa na wewe tutafika mbali kwa sababu mimi ni mpambanaji, sitoshe wote wasanii, umeelewa zile. Mm. Alafu kwa pale kijiji kamekishika sana, alafu kakiandaa show kale pale. Kama mtu anaandaa show pale bila kukashirikisha apati watu. Mm? Eh, kila kitu. Msanii mkubwa. Yaani hata wewe msanii mkubwa akija pale kama akana taarifa kale mm. kama mganga kienyeji upati watu mm-hmm. basi lazima ule asala basi tumeenda tumeenda tumeenda nikaenda na mzoea zoea da ila mimi mtu mfupi sio obi yangu yani siwapendi yani sijui kwa nini tu mimi mtu mfupi sina ubi naye nikasema da sisi niwe naye nikaanza kuwa namfikiria fikiria, fikiria Nikaona hapa nitakuwa naye ila ngoja kwanza. Sasa kumbe kale pale, kumbe kanapenda mambo ya ushirikina dawa dawa. Kumbe kananiletea zile zawadi za chipsi, kanaziwekea wekea mambo fulani, vi chipsi, kanilainishi. Kwa sababu mm. kameniona mimi ni mwanamke mpambanaji. Unajua mwingine mimi, wanaume zangu wengine walikuwa wanakuja sio kama wamevutiwa na mimi. Mm. No. Wamevutiwa na kujishughulisha yes. kwa. Yes. Mm. sina imani kwamba wanaume wote waliokuwa wananifuata mimi kunitongoza kunihitaji kwamba wamevutiwa na mimi. Mwingine anaweza sivutiwe na mimi kabisa. Amevutiwa na upambanaji wangu. Kwa hiyo anahisi nikikaa naye ndani tutafika mbali. Ndiyo. E, eh, so kila mwanaume kwamba anaweza kawa na mwanamke kampenda alivyo nini hivyo yani. Kwa hiyo nilihisi kabisa kale kama mwanaume kamenifuatia mie hicho. Mhm. Mm Basi kawa kanakuja kama hivyo kanakuja sengine kanakaa mpaka saa nane ya usiku akaondoki <laughs> na una wa kazi. yes tupo naye ndani mle kamekaa kanapiga stori di hmm, nitakuoa mm, tufike mbele ya ufanye wanani wasaidizi wao wasaidizi walikuwa kila wanaondoka mapema kale kasichana ka kazi nilikuwa nakaa naye ndani yule msichana wa kazi nilikuwa nakaa naye mle mle ndani mm. e, kwa hiyo yule si mwanamke mwenzangu mm. sio mbaya shemeji yake akija anasikia uh -huh. hey, lakini yule msichana naye mm hata ana changamoto yake ambayo alipitia katika sisi mahusiano yetu, naye kuna changamoto tulimpitisha sana. Kwa nini? <laughs> Nitazihadisia yaani hapo mbele. mm -hmm. Basi na yule mvulana, nikaanza kuwa naye kimahusiano, lakini sijampa. Mimi na kawaida mwanaume simpagi mapema kwanza, lazima nimwangalie kwa challenge kwamba huyu kaja kweli au kaja kuna kitu kafata au anahitaji tu penzi langu asepe. Huwa anazungusha mhm. sana kesho kama sikutaki, hata sometimes unaweza kanitongoza afu nimekuelewa, lakini nikawa na asili ya kutaka kujipandisha zaidi, sipendi kujishusha. Naweza nikakuzungusha tu kesho, ukaja kesho nikakwambia tufanye Ijumaa. Sio kama sikutaki, nakutaka, lakini na mimi mwenyewe lazima nitingishe. Ila kwa yule mkaka, kusema kweli, kale kaka kanikuwa sijakaelewa mm. Kaendelea kwa nakazungusha vile, kazungusha. Siku yake akaniambia mimi lengo lako si nini nini, kumbe kameanza kuniroga roga. Nikaanza kuwa nakapenda sasa, nakaelewa, kakiniambia kitu nakaelewa. Nikawa nimekapa ahadi usijali. Hapo imepita muda gani ndio unaanza kumuelewa? Miezi miwili. <clears throat> Hapo kanakuja tunapiga stori, kanakaa napika, kanakula. <laughs> nyama analeta. <laughs> Nyama kanaleta napika, tunakula. Basi tunapiga stori zile yani. Basi lakini sasa mimi sitaki kuwa na mwanaume, nimekuja kufanya biashara, mimi sihitaji mwanaume. Naomba niwe mwenyeji wa huku, nikuongoze maisha huku, wewe umeingia mgeni na nini. Kana maneno mazuri mazuri na kenye Mm. Ya kumconvince convince mwanaume, mwanamke. Basi nikaanza kukaelewa, nikasema da, basi sasa itakuwa vizuri. Niwe naye tu. Basi <clears throat> tukaanza siku ya kwanza, kalikuwa kataki kunipeleka kwao bwana. Mm. Afu kanataka mimi yule msichana wangu akae nje sisi tufanye yetu. Sasa mimi namhurumia kachoka na kazi. Mm. Afu tumweke nje sio vizuri. Kwa hiyo sasa kasema ngoja nikachukue basi guest. Kakaenda siku hiyo kakachukua guest, kakarudi, kakaenda kunichukua na mimi. Nikawa naenda nasema da hapo hujafikiria ndoa wala nini, unafikiria mahusiano tu yako. Hapo mahusiano kwanza, ndoa inakuja baadaye. Mahusiano kwanza, kwa sababu ndoa, mahusiano yanaweza yakawepo bila tendo la ndoa. Hapa tayari mnaingia katika eh, tunaanza mapenzi sasa ya kuzina. Hayo sio mapenzi hiyo ni zinaa yoyote tu, unaweza kusema hivyo, lakini sasa utafanyaje? Ehe, kaanza mapenzi, kaanza kufanya naye mapenzi. Ah. Sasa huyu mvulana nilikuwa namzungusha siku zote, kumbe anaeleweka kiasi hichi. Kivipi? <laughs> yani nikamwona yuko vizuri kwenye mapenzi mm. anajituma anajitahidi yani yuko vizuri tofauti ambavyo mi nafikiriaga kwamba watu wafupi hawawezi mapenzi yani nawaonaga viwezi kitu naonaga kama vinacheza kitandani <laughs> napenda watu warefu basi nikamwona yuko vizuri mwenyewe vizuri unaenjoy yuko vizuri anajitahidi mwenyewe nikasema kumbe nimemzungusha bule nikaanza sasa kumwingizia mapenzi ya kumpenda nikaanza kumpenda. Kwa maana hiyo mpaka mnakubaliana mm. bado hujampenda yani. Sijampenda bado ila ananikonvince tu kwa maneno yake ila bado sijaanza. Mpaka unamwambia akatafute sehemu bado bado hujampenda. Mm, bado kabisa yani bado. Mpaka unakuwa radhi kutoa mwili wako bado hujampenda. Bado. Sasa kwani unafikiri sisi wadada inaweza kulala na mwanaume kwa ajili ya kitu au tu hivyo? Lakini ulitoa uli, uli, uli mwili wako siku hiyo kwa ajili ya nini? Basi tu niliona kazidi kunisumbua Afu lengo langu nasema ngoja nimuonyeshe mara moja huyu niachane naye. Ndio lengo langu nimeenda nalo nasema ili achoke huu usumbufu. Kanakuja kanakaa mpaka saa nane na nyama zake. <laughs> Kwa hiyo pale mimi nilifanya tu nika nionje, yani akili yangu ngoja nikakaonjeshe niachane nako. Mm. Eh, yani hiyo ndo akili yangu kubwa. Paka msichana wangu naambia aka katoto aka akakavulana kananing'ang'ania ngoja nikakaonjeshe leo kwa sababu labda kanataka kajue nilivyo, ngoja kakajue tu afu nikaache. Ah, kwenda kule bana, mimi nikanogewa na yeye kanogewa, penzi likawa limeanza kuwa moto <clears throat> tukaanza kupendana, mimi nikampenda zaidi kuliko yeye. Yeye nikamuona kama yupo kawaida fulani hivi. Mwanzo moto ndo uliwaka ila alienda anapungua, mimi ndo ukawa nazidi kuwaka. Sasa mm. kuna kitu nilikuwa najiuliza mm. kwa nini huyu toka Yaani mimi nishafanya mapenzi, najua utamu wa mapenzi upoje, lakini kwake kwa nini nilikuwa naona kuna hali fulani inazidi. Mm. Yaani kuna hali fulani ya kuzidi starehe inazidi, yani raha kiufupi. <sniffs> Ilikuwa inazidi kupita maelezo. Mm, mpaka mm, yule msichana wangu ninaenda namhadisia. Ni msichana wangu tu hivi kwa sababu nilimchukulia kama kama friend fulani, kwa sababu umri kama tunaenda naendana, ila kwa sababu yuko chini yangu na nafanya kazi kwangu, kwa hiyo nilikuwa na namrespect vizuri, tunapiga story kama wabinti tu mm. nikamwambia mm, aka kashemeji yako aka sijakaelewa kwa nini ah, naona kapo vizuri, afadi naanza kujuta kwa nini likasumbua <laughs> yeah, yani hadi namwambia jenge eh, nisamee sana kwa usumbufu wangu siku zote. Nyie wanawake ndio mlivyo. Mimi wanawake zangu watu wananisumbuaga kama sijawamega. Nikiwamega naona wanakaa vizuri. Kanajisifia tena. Mm. Kama unavyojua watu wafupi asili yao ni kujisifia sana. Mm -hmm. Basi nikawa nipo naye, nazidi kumpenda, nazidi kuwa naye na wivu. Na hivyo nina wivu mbaya. Nikawa sasa nina wivu hatari na ikagua simu kila siku nikienda kwenye biashara nikirudi tu na ikagua kila kona naikagua sioni kitu. Hapo yeye anaichukua kiwe bado upo na dada wa eh, kazi. Eh, e, lakini kanakuja kila siku jioni lazima kaje. Kakifika naichukua simu. Mm. Naikagua kona zote naangalia kama kamewasiliana na Mhm. <laughs> Unakutia nini? <laughs> Ukikagua unakuta nini? <laughs> Sikuti kitu. Uh -huh. Si kanafuta, maana nilikuwa siamini kama niko peke yangu. Naona kama afuta SMS kali. Mm. Basi tumeenda penzi penzi penzi likawa la moto sasa ikawa sangine naweza akaja mida kama hii tukaoga tukatoka kwenda kutembea lile eneo limechangamka kama mjini mjini lakini sio eneo kubwa la hivyo ila limechangamka hatari mm. yes na pale watu hawalali hata utoke saa nane ya usiku watu hivi kama mjini palivyo kama da hapa mm -hmm. tunaenda tunatembea sangine tutabebishana njiani tutashikana shikana njiani yani watu hadi kwa sema hii wana mapenzi ya kizungu hawa Ah, sometimes unaoga mtu unapendeza vizuri, unajikoki nini zile, mnatoka mnatembea, mtabebishana, mara kakupakata, mara hivi, mara mmetembea vituko vituko vya ajabu, mara mmekumbatiana, mara mmejichumu kidogo, mara hivi, yani kuna zile mbwembwe tu za kuonyesha kama watu mnapendana. Ai, zile sizifanyi tena, <laughs> sio nzuri. mm -hmm. Basi kwa ubaya wake ulikuja wapi? Ah, kuna ubaya. Mkija kuachana, afu mmeachana vibaya. Sameanikana hadi nje watu wasema, "Eh eh, kiko wapi? Mbwi." <laughs> watu wanawacheka. Zile sio nzuri za kuonyeshana zile. Mm. Zile sio nzuri sana mara nyingi. Mhm. Mm Basi. Penzi penzi penzi penzi watu hadi ah, kwanza nilikuwa sitaki hata kusikia sauti ya mwanaume mwingine yoyote. Mm. Yaani mimi na kawaida nikizama sehemu, ah siwezi kumpa chance mwanaume mwingine yoyote. Yoyote sijui Mungu kaniumbaje. Najitahidi na mimi niwe kama wenzangu, hata nikiwa naye huyu niwe naye na huyu siwezi. Yaani mimi nikiwa naye mtu ni mmoja. Mpaka mm. tuzinguane ndo nishike mwingine. Siwezi kumiliki watu wawili, yani nashindwa. Moyo wangu sijui ukoje. Napenda kuegemea sehemu moja. Kwa hiyo basi nikawa naye yeye eh, tu penzi hivyo hivyo hivyo hivyo. Anafanya biashara yake hiyo ya nyama, anabucha sui mbili, sui tatu naye anawafanya kazi vile vile. <clears throat> Lakini vile vile ni msanii. Sometimes anaweza anaandaa show na mimi nikawepo wasanii, na mimi lazima niwepo. Watu kamweka na mke wake, sio nini zile mm. Kwa hiyo basi huko wakati naendelea na biashara inaendelea vizuri na mimi mwenyewe niko vizuri, mambo yangu mazuri na ninenepa sana. Mm. <laughs> basi imeenda enda kweli nikawa vizuri mwenyewe mpaka naye akawa na wivu. Maana sio kunenepa, nikiangalia nina faraja ambayo nimeshaielewa kupita maelezo. Mm. Eh, kutwa sometimes siendi hadi kazini sasa, nachoka nasema hapa nikae leo nyumbani nishinde na huyu mwanaume ndani, huyu msichana anaenda dukani kule, tunashinda tumefungiana ndani tu, yaani hakuna mtu anayemchoka mwenzie. Sijui kupitia penzi linakuwa zito tamu kama lile, yaani humchoki mtu akuchoki, mnashinda ndani ya mchokani. Mahusiano yakafika miezi kama saba nane hivi, kama miezi minne hivi ndo alinipeleka kwao, kenda nikawa sana lala kwao kwake, ana chumba tu fresh vizuri, naenda nalala narudi asubuhi, nalala kila siku. yani siku mimi leo sitaki uje ulale, nakuja. Mm. <laughs> mimi namforce, nakuja. Ah, dimi leo sitaki upumzike ulale kwako. Nakuja na force hadi naenda. Ah, mwanamke vipi? yani kawa sielewi ili penzi penzi gani ili Ah, sijawahi kukutana nalo penzi amazing kama hili. Du. Basi zile purukushani za kukopa kopa hela zile zileta wakati mgumu sana. Mara kwanza alirudisha, mara pili alirudisha na mara tatu. Kwanza baada ya hapo nilimfumania na paka dawa.